Leave her alone. Leave her alone. Alone یعنی تنها. Leave her یعنی او رو رها کن. بی خیالش باش. Leave her alone یعنی کاری به کار او نداشته باش. او یه خانوم البته. Her اشاره میکنه به او یه خانوم. Leave her alone یعنی کاری به کارش نداشته باش. بی خیالش شو. تنهاش بگذار. Leave her alone. Leave her alone. Leave me alone. Leave me alone. Alone همونطور که گفتیم یعنی تنها. Leave me یعنی مرا رها کن. Leave me alone یعنی تنهام بگذار. رهام کن. Leave me alone. Leave me alone. Let him through. Let him through. through یعنی رد شدن یا در میان از جایی گذر کردن let him through یعنی بگذارید بیاد جا باز کنید که بتونه بیاد و. let him through let him through let me show you Let me show you. Show یعنی نمایش دادن. Let me یعنی اجازه بده به من. Let me show you یعنی اجازه بده نشونت بدم. مثلا فلان کار رو چطور انجام بدی. Let me show you. Let me show you. Let me tell you. Let me tell you. Let me همونطور که گفتیم یعنی اجازه بده به من tell you بهت بگم Let me tell you اجازه بده بهت بگم Let me tell you Let me tell you Let's go halves Let's go halves حفظ جمع هفه یعنی نصف کردن نصف شده ها اینجا برنی میده Let's go حفظ یعنی هر کی دنگ خودش رو بده هر کی نصف خودش رو بده دقت داشته باشید که ال خانا نیست Let's go حفظ یعنی هر کس دنگ خودش رو بده هر کس نصف خودش رو بده Let's go حفظ Let's go حفظ Let's go shares. Let's go shares. share یعنی شریک شدن به اشتراک گذاشتن Let's go shares یک اصطلاح هست یعنی دنگ دنگی حساب کردن تقسیم کردن Let's go shares Let's go shares Life is not easy. Life is not easy. Easy یعنی آسان. Not easy یعنی آسون نیست. Life is not easy یعنی زندگی آسون نیست. Life is not easy. Life is not easy. Live your life. live your life your life یعنی زندگی رو live یعنی زندگی بکن live your life یعنی زندگی تو بکن کاری به کار دیگران نداشته باش بابا زندگی خودتو بکن کاری با کسی نداشته باش live your life live your life Lord only knows Lord only knows No یعنی دانستن knows یعنی میداند Lord only knows یعنی فقط خدا میدونه Lord only knows Lord only knows male or female male or female male یعنی آقا female یعنی خانوم وقتی که بخواید در مورد جنسیت صحبت بکنید که مثلا بگید زن یا مرد خانم یا آقا میگید male اور female. female یعنی خانوم, male یعنی آقا یا مذکر یا مؤنث میل اور female. male اور female. May I help you? May I help you? May I یعنی ممکنه که من help یعنی کمک کردن you یعنی تو رو May I help you یعنی ممکنه که کمکتون کنم May I help you? May I help you? Mind your words. Mind your words. words جمع word یعنی جمع کلمه که میشه کلمات your words یعنی کلماتت mind your words یعنی حواست به کلماتت باشه خیلی خلاصه تر حرف دهنتو تو بفهم mind your words mind your words Murder will out! Murder will out. Will out یعنی بیرون خواهد آمد. Murder یعنی مقتول. Murder will out یعنی مقتول بیرون خواهد آمد. در واقع یک اصطلاح هست به معنی اینکه ماه زیر ابر پنهان نخواهد ماند. Murder will out. Murder will out. No buts and ifs. No buts and ifs. همطور که میدونید but یعنی اما و if یعنی اگر. No buts and ifs یعنی اما و اگر نداره. No buts and ifs اصطلاحی است به معنی دیگه اما و اگر نداره. No buts and ifs. No buts and ifs. No pain, no gain. No pain, no gain. gain یعنی به دست آوردن pain یعنی درد و رنج no pain no gain یعنی تا زمانی که درد و رنج نکشی هیچ چیزی به دست نمیاری قطعا هر چیزی با رنج و تلاش به دست میاد no pain no gain No pain, no gain. No peeking out. No peeking out. پیک out یعنی سوا کردن، دونه دونه برداشتن و گلچین کردن. No پیکینگ out یعنی میوهی که میخواید بخرید در همه سوا کردنی نیست. No picking out. No picking out. None whatsoever. None whatsoever یعنی به هیچ وجه. None whatsoever. None whatsoever. Not on my watch. Not on my watch. My watch در اینجا یعنی از نظر من از دیدگاه من not on my watch یعنی نه از نظر من not on my watch not on my watch nowhere is safe. Nowhere is safe. Safe یعنی امن. Nowhere یعنی هیچ جا. Nowhere is safe یعنی هیچ جا امن نیست nowhere is safe nowhere is safe come off it کام آفت یعنی بیخیال موضوع شو دست بردار بابا کامافت آفت We broke up. We broke up. Break up یعنی قطع رابطه کردن. We broke up در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی ما قطع رابطه کردیم یعنی رابطه دوستانه عاشقانه که وجود داشت رو دیگه ادامه نمیدیم قطع رابطه کردیم شاید خیلی شنیده باشین میگن ما کات کردیم ولی همچین عبارتی در انگلیسی مفهوم نداره ما کات کردیم رابطه معمولا اگر به اتمام برسه میگن ما بریک اپ کردیم و در زمان گذشته اگر اتفاق بیفته میگن we broke up ما قطع رابطه کردیم اون رابطه رو بهش اتمام دادیم و خاتمه دادیم We broke up We broke up out of the blue out of the blue out of the blue یک اصطلاح هست یعنی مثل عجل معلق یه دفعه اسمشو بیاری و سر کله طرف پیدا بشه out of the blue out of the blue out of work out of work work یعنی کار out of work یعنی خارج از کار و اصطلاحی است به معنی بیکار بودن و سر کار نرفتن و سر کار نبودن out of work out of work pay lip service pay lip service یک اصطلاح هست به معنی شعار دادن حمایت توخالی کردن و فقط حرف زدن و با حرف از کسی حمایت کردن و در عمل حمایت واقعی صورت نگیره pay lip service pay lip service play gooseberry play gooseberry یعنی سرخر بودن موی دماغ بودن یا مزاحم بودن play gooseberry play gooseberry Please say yes. Please say yes. Say یعنی گفتن yes یعنی بله Please say yes یعنی لطفاً بگو بله Please say yes Please say yes Please sit down Please sit down Sit down یعنی نشستن Please sit down یعنی لطفاً بنشینید Please sit down Please sit down. Poor little boy. Poor little boy. Little boy یعنی پسر کوچک. Poor little boy یعنی پسر طفل معصوم کوچک. Poor little boy. Poor little boy. Put some effort. Put some effort. Effort یعنی تلاش و کوشش. Some effort یعنی مقداری تلاش و کوشش. Put some effort یک اصطلاح است به معنی اینکه خودی نشون بده. کمی تلاش کن. Put some effort. Put some effort. see you tonight see you tonight tonight یعنی امشب see you tonight یعنی امشب میبینمت see you tonight see you tonight she is busy now She is busy now. She is busy یعنی اوی خانوم سر شلوغه now اکنون و در واقع معنی کلیش میشه او الان سر شلوغه در حال انجام کاریه که باعث شده سر شلوغ باشه She is busy now. She is busy now. She made me go. She made me go. Go یعنی رفتن. Made me یعنی او مرا مجبور کرد. She made me go. او مرا مجبور کرد که بروم. She made me go. She made me go. She stood me up. She stood me up stood گذشته stay و فعل عبارتی stay up یعنی کسی رو کاشتن She stood me up یعنی او مرا کاشت و سر قراری که با هم داشتیم نیامد She stood me up She stood me up She is an expert She's an expert. Expert یعنی متخصص. An expert یک متخصص. She's an expert یعنی او یک متخصص است. She's an expert. She's an expert. Short and sweet. short and sweet sweet یعنی شیرین short یعنی کوتاه short and sweet یک اصطلاح است، یعنی مختصر و مفید short and sweet short and sweet should we walk should we walk walk یعنی قدم زدن و یا پیاده رفتن should we یعنی آیا ما walk باید قدم بزنیم should we walk یعنی لازمه یا آیا ما باید پیاده بریم یا باید قدم بزنیم should we walk should we walk shut your mouth shut your mouth mouth یعنی دهان your mouth یعنی دهانت shut یعنی بستن shut your mouth یعنی دهنت رو ببند shut your mouth shut your mouth since last week since last week week یعنی هفته last week یعنی هفته گذشته since last week یعنی از هفته گذشته یا از هفته پیش تا حالا since last week since last week since yesterday since yesterday yesterday یعنی دیروز since یعنی از اون موقع تا حالا since yesterday یعنی از دیروز تا حالا since yesterday since yesterday some cold water some cold water cold water یعنی آب سرد یا آب خنک some cold water یعنی مقداری آب خنک some cold water some cold water sooner or later sooner or later later یعنی دیرتر sooner یعنی زودتر sooner or later یک اصطلاح هست یعنی دیر یا زود sooner or later sooner or later still breathing still breathing breathing یعنی نفس کشیدن still یعنی هنوز still breathing یعنی هنوز نفس میکشیم ای نفسی میاد و میره مثلا طرف احوال شما رو پرسیده و شما خیلی روبراه نیستید خیلی حالتون زیاد جالب نیست میگید ای نفسی میاد و میره still breathing still breathing stop bickering. Stop bickering. bickering یعنی کل کل کردن، جر و بحث کردن. Stop یعنی تمومش کنید، متوقفش کنید. Stop bickering یعنی کل کل نکنید، جر و بحث رو بذارید کنار. Stop bickering. Stop bickering. Take a dirt nap. Take a dirt nap. Nap یعنی چرت، dirt یعنی کثیف. Take a dirt nap یک اصطلاح هست به معنی مردن و زیر خاک رفتن. Take a dirt nap. Take a dirt nap. Take a shortcut. Take a shortcut. shortcut یعنی میانبر. Take a shortcut یعنی میانبر بزنید. مثلا از راه اصلی نرید. میانبر بزنید. Take a shortcut. Take a shortcut. Take his advice. take his advice advice یعنی نصیحت و توصیه take his advice یعنی نصیحتش رو بپذیر توصیهش رو بپذیر take his advice take his advice take it outside take it outside outside یعنی بیرون take it outside یعنی ببریدش بیرون take it outside take it outside tell the truth tell the truth truth یعنی حقیقت tell یعنی گفتن tell the truth یعنی حقیقت را بگو راستش را بگو tell the truth tell the truth test the water یا test the waters test the waters test the waters یک اصطلاح هست به معنی سبک سنگین کردن اوزار را سنجیدن اوزار را محک زدن تست واترز تست واترز فانکس ا بانچ Thanks a بانچ یعنی یک خوشه یا یک دسته thanks یعنی سپاس thanks a یعنی خوشه ای سپاس یا بسیار سپاس thanks a bunch thanks a bunch That smells bad. That smells bad. smell یعنی بو دادن smells اسش اشاره میکنه به that یعنی اون چیز that smells bad یعنی آن چیز بوی بد میدهد یا خیلی ساده میگیم اون بوی بد میده that smells bad that smells bad that would be great That would be great Great یعنی عالی That would be great یعنی خیلی خوب خواهد بود خیلی خوب میشه اگر یه اتفاق بیفته That would be great یعنی خیلی خوب میشه That would be great That would be great That is for sure That's for sure. Sure یعنی اطمینان. That's for sure یعنی این برای اطمینانه. برای محکم کاریه. That's for sure. That's for sure. That is not fair. That's not fair. fair یعنی منصفانه That's not fair یعنی منصفانه نیست That's not fair That's not fair That is not true That's not true true یعنی حقیقت not true یعنی حقیقت نیست that's not true یعنی این موضوع یا آن موضوع حقیقت نداره that's not true that's not true That is too many. That's too many. Too many یعنی بسیار زیاد خیلی زیاد That's too many یعنی خیلی زیاده That's too many That's too many That is too much. That's too much. too much یعنی بسیار بیش از حد که معمولا برای قابل شمارش ها استفاده میشه that's too much یعنی بیش از حد خیلی زیاد that's too much that's too much the brain drain The brain drain brain drain اصطلاحی است به معنی فرار مغزها یا فرار نخبه ها The brain drain The brain drain The penny drops The penny drops Drop یعنی افتادن پنی یعنی یک پنی the penny drops یعنی اون دوزاریه که باید بیفته و من متوجه بشم افتاد در واقع یک اصطلاح هست به این معنی که من متوجه شدم the penny drops دوزاریم افتاد پنی افتاد متوجه شدم the penny drops the penny drops There is a deer. There's a deer. Deer یعنی عزیز. There's a deer یعنی ما یه عزیز اینجا داریم. بهترین معادل و معنی که ما در فارسی میگیم عزیز دلم. There's a deer. There's a deer. There is no need. There is no need. Need یعنی لازم داشتن یا احتیاج داشتن There is no need یعنی نیازی نیست احتیاجی وجود نداره There is no need There's no need They had seen They had seen سین یعنی گناه کردن یا مرتکب گناه شدن سیند یعنی مرتکب گناه شد یا شدند They had seen در گذشته اتفاق افتاده و موضوع به اتمام رسیده They had seen یعنی آنها مرتکب گناه شده بودند They had seen They had seen. This is my aunt. This is my aunt. aunt در انگلیسی برای گفتن خاله امه زن زندایی استفاده میشه و مشخص نیست دقیقا منظور کیه و اگر لازم باشه طرف بدونه مثلا واقعا کیو منظورشه میپرسه مثلا از چه لحاظ این خانم آنت شماست و طرف میتونه توضیح بده مثلا بگه خواهر مادرمه یا خواهر پدرمه یا مثلا زنمومه یا زنداییمه یا به همین ترتیب This is my aunt This is my aunt Aid and Abbott ایدن ابت ایدن ابت یک اصطلاح هست به معنی در جرمی یا در خلافی یا در یک کار غیر قانونی دست داشتن یا کمک کردن به رخداد یک خلاف یا تخلف ایدن ابت ایدن ابت Do not be a spender. Don't be a spender. Spend یعنی خرج کردن یا صرف کردن. Spender یعنی فردی که پول خرج میکنه یا صرف میکنه. Don't be یعنی نباش. Don't be a spender یعنی یک آدم پول خرج کن یا پول مزمحل کن. کسی که پول رو از بین میبره نباش. Don't be a spender. Don't be a spender. Fall in love. Fall in love. Love یعنی عشق. Fall in love یعنی در عشق افتادن در چاله عشق افتادن که در واقع تو فارسی بهش میگیم عاشق شدن fall in love fall in love we are giving a party we are giving a party party یعنی مهمانی یا پارتی give یعنی دادن are giving در حالت استمراری استفاده میشه we are giving یعنی ما داریم میدهیم a party یک پارتی we are giving a party یعنی ما داریم مهمونی میدیم در حال برگزاری مهمانی هستیم we are giving a party we are giving a party to my knowledge to my knowledge knowledge یعنی دانش و آگاهی to my knowledge یعنی به اندازه آگاهی من تا اونجایی که من میدونم تا اونجایی که دانش من قد میده to my knowledge to my knowledge Tell me a story. Tell me a story. Story یعنی داستان. Tell me در حالت امری به کار رفته. Tell me a story یعنی برایم یک داستان بگو. Tell me a story. Tell me a story. I am not your yo-yo. I'm not your yo-yo. Yo-yo بازیچه دست بچه هاست یک نوع بازیه که بچه ها استفاده میکنن I am not your yo-yo یعنی من بازیچه تو نیستم من یویوی تو نیستم که با من هر کاری دوست داشتی بکنی هر بلایی خواستی سرم بیاری I am not your yo-yo I'm not your yo-yo! Tomorrow's news Tomorrow's news News یعنی اخبار Tomorrow یعنی فردا Tomorrow apostrophe S برای مالکیت به کار رفته Tomorrow's news یعنی اخباری که مربوط به فرداست میشه اخبار فردا tomorrow's news tomorrow's news track and field track and field track and field یعنی دو و میدانی مسابقه دو میدانی track and field track and field turn off the TV turn off the TV TV میدونه که یعنی تلویزیون turn off یعنی خاموش کردن turn off the TV یعنی تلویزیون رو خاموش کن turn off the TV turn off the TV You are twisting my arm. You are twisting my arm. Arm یعنی بازو. Twist یعنی پیچاندن. You are twisting my arm. در حالت حال استمراری به کار رفته. معنی لغویش یعنی تو داری بازوی من رو میپیچونی. اما معنی اصطلاحیش یعنی تو داری منو تحت فشار قرار میدی. منو مجبور میکنی که مثلا فلان کار رو انجام بدم You are twisting my arm You are twisting my arm Under the table Under the table Table یعنی میز Under یعنی زیر under the table یعنی زیر میز که در واقع در حالت اصطلاحی وقتی به کار میره یعنی کار خلاف و مخفیانه زیر میزی چیزی رو به کسی دادن که در واقع در فارسی هم داریم رشوه بهش میگن یا زیر میزی همون پولیس که مخفیانه به فردی داده میشه تا کار خلافی رو انجام بده under the table یعنی کار خلاف یا مخفیانه زیر میزی دادن under the table under the table Walls have ears. Walls have ears. Ear یعنی گوش ears یعنی گوش ها wall یعنی دیوار walls یعنی دیوارها در حالت جمع walls have ears یعنی دیوارها گوش دارن حواست باشه که در فارسی معادلش میشه دیوار موش داره موش هم گوش داره یعنی حواستون باشه چی میگید ممکنه فردی حرف شما رو بشنوه walls have ears walls have ears watch your back watch your back بک یعنی پشت یا پشت سر واچ یعنی دیدن پاییدن نظاره کردن watch your back یعنی پشت سرت رو بپا حواست به پشت سرت باشه watch your back watch your back watch your step Watch your step step یعنی قدم watch your step یعنی حواست به قدمت باشه حواست به قدم هایی که برمیداری باشه مواظب راه رفتنت باش watch your step watch your step water resources Water resources. Resource یعنی منبع. Resources یعنی منابع. Water resources یعنی منابع آب. Water resources. Water resources. We are even now. We are even now. now یعنی اکنون even هم معنی بی حساب میده هم معنی زوج even هم معنی زوج میده هم معنی بی حساب we are even now یعنی ما حالا بی حساب شدیم حسابی که داشتیم تصفیه شد we are even now we are even now We must believe. We must believe. Believe یعنی باور کردن یا ایمان آوردن. We must یعنی ما باید. We must believe یعنی ما باید ایمان بیاوریم یا ما باید باور کنیم. We must believe. We must believe. We need to talk. We need to talk. talk یعنی صحبت کردن need یعنی نیاز داشتن یا لازم بودن we need to talk یعنی ما لازمه که با هم صحبت کنیم we need to talk we need to talk What a rip-off! What a rip-off! rip-off یعنی سر دیگری رو کلاه گذاشتن What a rip-off عجب سرگردنه ایه عجب کلاه برداریه What a rip-off What a rip-off What about you? What about you? About یعنی درباره What about you یعنی در مورد تو چطور یا خیلی ساده تو چی تو چطور What about you What about you What can I say? What can I say? Say یعنی گفتن can یعنی توانستن What can I say یعنی من چه چیزی رو میتونم بگم من چی میتونم بگم What can I say What can I say What do you do? What do you do? Do یعنی انجام دادن. What do you do? یک عبارت هست به معنی اینکه چه کاره هستید یا چه کار میکنید. What do you do? معمولا اشاره میکنه به شغل شما کاری که انجام میدید. What do you do? What do you do? What fun it was! What fun it was! It was یعنی آن بود. What fun یعنی چه کیفی داشت. چقدر خوب بود. چقدر فان بود. What fun it was یعنی چه کیفی داشت What fun it was What fun it was What I have known What I have known Known گذشته نو یعنی دانسته I have known یعنی من دانسته ام What I have known یعنی چیزی که من فهمیده ام چیزی که بهش پی بردم حالا در ادامه میتونه جملهش رو ادامه بده و موضوع رو اشاره بکنه What I have known What I have known What is cooking? What's cooking? Cooking یعنی پختن ولی در اینجا معنی اصطلاحی داره یعنی چه خبر؟ ماجرا چیه؟ What's cooking? What's cooking? What is the use? What's the use? use یعنی استفاده what is یعنی چیه what's the use یعنی استفادهش چیه فایدهش چیه what's the use what's the use what is Up here! What's up here? What's up همونطور که قبلا گفتیم یعنی چه خبر What's up here یعنی اینجا چه خبره What's up here What's up here When I got home When I got home When I got home یعنی وقتی من به خانه رسیدم When I got home When I got home What is that? What's that? That یعنی آن اشاره به دور What's that یعنی آن چیست یا اون چیه What's that? What's that? What is this? What's this? This یعنی این یا اشاره به نزدیک What's this یعنی این چیه یا این چیست What's this? What's this? What happened? What happened? Happen یعنی اتفاق افتادن. Happened گذشته happen یعنی اتفاق افتاد. What happened یعنی چه اتفاقی افتاد؟ چه شد؟ What happened? What happened? What is up? What's up? یک اصطلاح بسیار کاربردی است یعنی چه خبر؟ اوضاع چطور میگذره؟ What's up? What's up? What a big dog! What a big dog Big dog یعنی سگ بزرگ What a big dog یعنی چه سگ بزرگی What a big dog What a big dog What did he say? What did he say? Say یعنی گفتن What did he say؟ یعنی اوی مذکر چه گفت What did he say? What did he say? What time is it? What time is it? What time یعنی چه ساعتی What time is it همطور که میدونید یعنی الان ساعت چنده یا ساعت چند است What time is it? What time is it? Do what you like. Do what you like. Like یعنی دوست داشتن do یعنی انجام دادن در ابتدای جمله اومده حالت امری do what you like یعنی اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید do what you like do what you like What did you buy? What did you buy? buy یعنی خریدن what did you buy داره سوال میپرسه شما چه چیزی خریدید what did you buy what did you buy What did you say? What did you say? say یعنی گفتن what did you say یعنی شما چه گفتید یا خیلی خلاصه چه گفتی چی گفتی what did you say what did you say What do you have? What do you have? have یعنی داشتن what do you have حالت سوالی یعنی شما چه چیزی دارید what do you have what do you have What do you need? What do you need? need یعنی نیاز داشتن what do you need یعنی شما چه چیزی نیاز دارید what do you need what do you need What do you want? What do you want? Want یعنی خواستن What do you want یعنی شما چه چیزی میخواید What do you want? What do you want? What is going on? What's going on? What's going on? یک اصطلاح هست در احوال پرسی هم استفاده میشه یعنی چه خبره؟ اوضاع چطور میگذره؟ What's going on What's going on What woke you up? What woke you up? Wake up یعنی بیدار شدن What یعنی چه چیزی What woke you up در حالت گذشته اتفاق افتاده What woke you up یعنی چه چیزی شما رو بیدار کرد What woke you up What woke you up What is your name What's your name که خیلی جمله ساده ایه و شما میدونید یعنی اسمت چیه What is your name? What's your name? What's your name? I know what to do. I know what to do. What to do یعنی آنچه که باید انجام داده بشه. I know what to do یعنی من میدانم که باید چه کار کنم I know what to do I know what to do What does it mean? What does it mean? mean یعنی معنی دادن یا منظور What does it mean یعنی این چیزی که شما گفتید چه مفهومی داره چه معنی داره What does it mean What does it mean What does Mori do What does Mori do What does Mori do یعنی موری چه کاری انجام میده What does Mori do What does Mori do? What is the story? What's the story? Story یعنی داستان موضوع ماجرا What's the story یعنی داستان چیه موضوع چیه ماجرا چیه What's the story What's the story What is eating you? What's eating you? Eat همونطور که میدونید یعنی خوردن What's eating you یک اصطلاح هست یعنی چه چیزی باعث نگرانی توه چه چیزیه که داره تو رو میخوره باعث نگرانی شده What's eating you What's eating you